Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameifungua nchi, ameifungua nchi, amekaribisha wawekezaji Wawekezaji wanakuja kwa wingi na kwa kushindana. Wako wanaokuja kwenye kilimo, wako wanaokuja kwenye viwanda, wako wanaokuja kwenye madini, wako wanaokuja kwenye ujenzi wa nyumba na maeneo mengine yote. Na Rais alielekeza kila mkoa, kila wilaya kutenga maeneo kwa ajili ya uwekezaji. Natoa rai katika mikoa yote, halmashauri zote kuhakikisha maeneo hayo yanaandaliwa, yanatengwa, lakini yanawekewa mkakati ambao yanakuwa yako tayari kwa uwekezaji Mfano, katika maeneo ya vijiji, kama mmetenga eneo la uwekezaji, hakikisheni taratibu zote zile za kuhaulisha ile ardhi na ikawa imesubiri uwekezaji iwe imekamilika. Tusingoje mwekezaji anakuja ndio tunaanza vikao vya vijiji. Tunahitaji kuwa nayo tayari. Akitokea anahitaji kwa ajili ya kilimo, tunamwambia nenda Kilosa au tunamwambia nenda Malinyi, nenda Mvomero. Akifika pale anakuta ile ardhi iko tayari. Asifike tena yeye akaanza kugombana na wananchi. Kwa hiyo rai yangu kwa halmashauri, kuweni proactive kuyatenga hayo maeneo, kuyatoa hayo maeneo mkayamiliki, wedha imemilikiwa na halmashauri ya wilaya au halmashauri ya kijiji au wananchi mmoja mmoja mwenye ardhi yake ambaye nyinyi mnaitambua na ameomba kuweza kusaidiwa kupata wawekezaji. Tukifanya hivyo azma ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha nchi inasonga mbele kupitia masuala mazima ya uwekezaji, lakini pia kuondoa changamoto kwa wawekezaji itakuwa imetusaidia sana. Ni jukumu letu sisi wote kusaidiana, kushirikiana na kuwa tayari kuwa na hizo ardhi ambazo hazina migogoro, lakini ni jukumu la wakuu wetu wa wilaya, wakurugenzi, maafisa tarafa, watendaji wa vijiji na mitaa kuhakikisha changamoto zote za migogoro katika maeneo yao wanaisimamia. Mgogoro wa mpaka na mpaka sio wa waziri, ni mgogoro wa kwako mkurugenzi na watu wako, ni mkuu wa wilaya utasimamia katika maeneo yako. Kila mmoja akisimama katika zamu yake, sekta ya ardhi itakwenda vizuri na kelele tunazosikia za wakulima na wafugaji, za mwananchi na mwananchi zitakwisha. Changamoto tunakuwa nayo kwa sababu tunachelewesha utatuzi wa mambo haya. Changamoto tunakuwa nayo kwa sababu hatutofautishi makosa ya jinai na yale makosa mengine ambayo ni ya kisera zaidi.